Всем привет! Мы едем в путешествие через Димчай, через туннели. Немножечко посмотрим Турцию, там, где мы еще не были. Мы сейчас пикник сделаем. И сделаем пикник. У нас с собой морожка. У нас бутерброды, лаваш, масло, сыр, варенье, э, варенье. и батончики, и сок. И сок. Поехали! Поехали! У нас привал. Бутеры с сыром. Папа в кроссовках. Что у тебя за Я тебя снял.